नाजीन आज के दिन हम तस्वीर को बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और उसको रिसाइज करेंगे तो सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं गूगल पे जाके हम और रिमूव लिखते हैं रिमूव बैकग्राउंड लिखते हैं ठीक है जी रिमूविंग बैकग्राउंड ये पहला जो ओपन होगा इसी को हमने क्लिक करना है इसी को क्लिक करके एक बार हम इसकी साइड पे गए यहाँ हम अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे अच्छा जी अब ये अब हम भी कोई भी तस्वीर इसमें अपलोड कर सकते हैं ये तस्वीर अब मैंने अपलोड कर ली ठीक है जी अब ये रिमूव बैकग्राउंड को मैं क्लिक करता हूँ ठीक है जी और यहाँ से क्लिक करके इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ ठीक है ये मुख्तलिफ ऑप्शन वो मुझे दे रहा है कि इस तस्वीर को आप इस इस तरीके से कर सकते हैं यानी इतनी सारी ऑप्शंस वो मुझे दे रहा है कि इस इस तरीके से मैं <clears throat> इसका बैकग्राउंड जो है ना वो रख सकता हूँ ठीक है जी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है जी और ये डाउनलोड कर लेता हूँ ये डाउनलोड इमेज और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ठीक है जी ये इसने कर ली अब इसको अगर मैंने करना है रिसाइज वो उसका क्या तरीका है उसका तरीका ये है कि क्या कॉपी मैं इसको कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे इसको मैं रख लेता हूँ ठीक है जी ये डेस्कटॉप पे मैंने रख ली ठीक है ये तस्वीर है और इसको यहाँ मैं करता हूँ जी ओपन विद ये फ्रेंड फोटो ठीक है यहाँ से ये ये रीसाइज यहाँ से जो साइज जो चाहूँ मैं इसको साइज दे सकता हूँ ठीक है जी ठीक है यहाँ से ये मैं रिसाइज कर सकता हूँ और इसको फिर मैं यहाँ सेव एस करता हूँ जाके जे पी जी ये डेस्कटॉप में भी मैं इसको सेव कर लेता हूँ ये तरीका है इस तरीके का इस तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो ये <clears throat> तस्वीर हमारा जो ना वह पहले हम इसको अपलोड करेंगे फिर इसको बैकग्राउंड चेंज करेंगे फिर फोटोशॉप में ले जाके तो उसको रिसाइज करेंगे ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम ये नाजरीन ये थे आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी अस्सलाम वालेकुम